やだめだな昨日今日でな調子乗ってかと思ったけどああ足も疲れたなああダメだ思い浮かばね何のコメントも思い浮かばねおおちゃおちゃおちゃおちゃうわっ sorry sorry う I get beat. Just like Homer got beat, he came back up. This, is uh, Makabe, I want your respect. Tanahashi, I want your respect. I'm gonna keep losing, keep losing. But I'll never give up. I want your respect. I want your respect. 答えのない答えを探してる毎日が全問答だね答えはないと言ったけど俺の中には答えがあるいかにその答えにたどり着くかを今 毎日考えてる昨日一番言いたかったことを言ったから同じ教会に友達はいらないってことを言ったから次2番目に言いたかったこと品があるか品がないか 品があるのか品がないのかこれはね国とか年齢とか世代とかじゃなくてね、何だと思うプロレスに 品というものが存在するならばそれはプロレスの試合に対してどういう絵を描きたいかという美意識 Pedro-san. Hi. Oh, thank you for came. No problem. Oh, oh, I think my ribs are broke. Yeah. Oh. You know, uh, G1, G1 Tag League is just around the corner. Yeah, yeah. yeah uh, apparently, someone said you wanna make tag team with... Uh, you. Pay? Oh, no, I want tag team No, uh, Milano Collection said you wanna make tag team with Paige. No, I want tag team with you. Right? Yeah, me you. said you said anybody? Yeah, me. Paige. He, Ibushi? Yeah, Ibushi, you, anybody okay? Oh. Everybody together. Right yeah, yeah. Oh, I need ice. Oh, oh. My ribs. わかりませんまだ G1 タッグリーグはまだ G1 タッグリーグはまだわかりません桐選手は、はい、G1 タッグリーグは出たいです出たいです誰と ここで言うのはもう裕次郎さんしかいないですよね、えー、ケニーじゃないですか今いないじゃないですかだから今日はこの場では裕次郎さんと言うしかないですでも俺は、うん、俺はね井口さんと食りたいし、はい、あ千秋さんも食りたいしペイジとも食りたいなんかちょっとやりまっぽく出ないけど <laughs> 誰を選びますかこれうんじゃあ今日は イブさんで行っちゃおうかなありがとうございますはい今日はペースが勝てて嬉しいですねはいなかなかまあ硬かったんで、負けることが多かったんで勝つことができて本当嬉しかったです、はい、まあちょっと試合自体は、まあ、昨日も言ったんですけどなんか 複雑な複雑な感じではありますけどさんは今日はここまで今日はここ